pasado entre esos besos No importa que te dice que es verdad pues puro cuento No hay nada Sufrir, percibir ausencias. ¿Y quien te dijo que es amor? Vai! Lord.